こんにちはこんにちはこんにちはおはようおはようおはようこんにちはこんにちはこんにちはこんばんはこんばんはこんばんはおやすみなさい おやすみなさいおやすみなさいさようならさようならさようならまた会いましょうまた会いましょうまた会いましょうはじめまして。はじめまして。はじめまして。 元気ですか元気ですか元気ですか元気です元気です元気ですありがとうございますありがとうございますありがとうございますどういたしましてどういたしまして。 どういたしまして。あなたはどうですかあなたはどうですかあなたはどうですか問題ありません。問題ありません。問題ありません。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。 すみません。すみません。すみません。もう一度お願いします。もう一度お願いします。もう一度お願いします。ゆっくりお願いします。ゆっくりお願いします。ゆっくり お願いします書いてください書いてください書いてくださいかわいいかわいいかわいいすごいすごいすごい私は私は私は はいはいはいいいえいいえいいえさまさまさまわかりますかわかりますかわかりますか わかりました。わかりました。わかりました。わかりません。わかりません。わかりません。私は春が好きです。私は春が好きです。私は春が好きです。今日今日今日 明日明日明日昨日昨日昨日朝朝朝午後午後午後夜 夜夜今夜今夜今夜今今今もちろんですもちろんですもちろんです何ですか 何ですか何ですか何時ですか何時ですか何時ですか今何をしてますか今何をしてますか今何をしてますかなぜですか なぜですかなぜですか誰ですか誰ですか誰ですかどこですかどこですかどこですかトイレはどこですかトイレはどこですか トイレはどこですかどこに行ってますかどこに行ってますかどこに行ってますか私は、に行ってます。私は、に行ってます。私は、に行ってます。いつですか いつですかいつですかあなたの誕生日はいつですかあなたの誕生日はいつですかあなたの誕生日はいつですかいくつですかいくつですかいくつですか どのくらいですかどのくらいですかどのくらいですかなぜダメですかなぜダメですかなぜダメですかどちらですかどちらですかどちらですか多分多分 多分日本語では何と言いますか日本語では何と言いますか日本語では何と言いますかもう少しゆっくりお願いしますもう少し ゆっくりお願いしますもう少しゆっくりお願いしますくださいくださいくださいあなたの名前は何ですかあなたの名前は何ですか あなたの名前は何ですか私の名前は、です。私の名前は、です。私の名前は、です。気をつけて、気をつけて、気をつけて。英語が話せますか英語が話せますか 英語が話せますか私は少し日本語が話せます。私は少し日本語が話せます。私は少し日本語が話せます。私は日本語が話せません。私は 日本語が話せません。私は日本語が話せません。何歳ですか何歳ですか何歳ですか私は30歳です。私は30歳です。私は30歳です。 おめでとう、おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。わかりません、わかりません、わかりません。好きです、好きです。 好きです。好きではありません。好きではありません。好きではありません。本当ですか本当ですか本当ですかこれはどういう意味ですかこれはどういう意味ですかこれは どういう意味ですかこれはどのように発音しますかこれはどのように発音しますかこれはどのように発音しますか日本語で書いてくれますか日本語で書いてくれますか日本語で書いてくれますか その通りです。その通りです。その通りです。それは違います。それは違います。それは違います。を忘れないで。を忘れないで。を忘れないで。以前に。以前に。 以前にあとであとであとでまでまでまでここに住んでますかここに住んでますかここに住んでますかここが好きですか ここが好きですかここが好きですかここが大好きです。ここが大好きです。ここが大好きです。冗談です。冗談です。冗談です。日本は今回初めてです。 日本は今回初めてです。日本は今回初めてです。何時に始まりますか何時に始まりますか何時に始まりますか午前9時に始まります。午前9時に始まります。午前9時に始まります。 ここには英語を話せる人がいますかここには英語を話せる人がいますかここには英語を話せる人がいますか私はしてません。私はしてません。私はしてません。あなたの電話を借りてもいいですか あなたの電話を借りてもいいですかあなたの電話を借りてもいいですか緊急緊急緊急病院病院病院助けて助けて 助けて、助けてくれませんか手伝ってくれませんか助けてくれませんか手伝ってくれませんか助けてくれませんか手伝ってくれませんか彼女は誰彼女は誰 彼女は誰？彼は誰？彼は誰？彼は誰？電話をしてもいいですか電話をしてもいいですか電話をしてもいいですか私はあなたを愛してます。 私はあなたを愛してます。私はあなたを愛してます。私はあなたが大好きです。私はあなたが大好きです。私はあなたが大好きです。結婚してますか 結婚してますか結婚してますか結婚してます。結婚してます。結婚してます。また、あなたに会いますかまた、あなたに会いますかまた、あなたに会いますか こんにちはこんにちはこんにちはおはようおはようおはようこんにちはこんにちはこんにちはこんばんはこんばんはこんばんはおやすみなさい おやすみなさいおやすみなさいさようならさようならさようならまた会いましょうまた会いましょうまた会いましょうはじめましてはじめましてはじめまして 元気ですか元気ですか元気ですか元気です元気です元気ですありがとうございますありがとうございますありがとうございますどういたしましてどういたしまして。 どういたしまして。あなたはどうですかあなたはどうですかあなたはどうですか問題ありません。問題ありません。問題ありません。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。 すみません。すみません。すみません。もう一度お願いします。もう一度お願いします。もう一度お願いします。ゆっくりお願いします。ゆっくりお願いします。ゆっくり お願いします書いてください書いてください書いてくださいかわいいかわいいかわいいすごいすごいすごい私は私は私は はいはいはいいいえいいえいいえさまさまさまわかりますかわかりますかわかりますか わかりました。わかりました。わかりました。わかりません。わかりません。わかりません。私は春が好きです。私は春が好きです。私は春が好きです。今日今日今日 明日明日明日昨日昨日昨日朝朝朝午後午後午後夜 夜夜今夜今夜今夜今今今もちろんですもちろんですもちろんです何ですか 何ですか何ですか何時ですか何時ですか何時ですか今何をしてますか今何をしてますか今何をしてますかなぜですか なぜですかなぜですか誰ですか誰ですか誰ですかどこですかどこですかどこですかトイレはどこですかトイレはどこですか トイレはどこですかどこに行ってますかどこに行ってますかどこに行ってますか私は、に行ってます。私は、に行ってます。私は、に行ってます。いつですか いつですかいつですかあなたの誕生日はいつですかあなたの誕生日はいつですかあなたの誕生日はいつですかいくつですかいくつですかいくつですか どのくらいですかどのくらいですかどのくらいですかなぜダメですかなぜダメですかなぜダメですかどちらですかどちらですかどちらですか多分多分 多分日本語では何と言いますか日本語では何と言いますか日本語では何と言いますかもう少しゆっくりお願いしますもう少し ゆっくりお願いします。もう少しゆっくりお願いします。ください。ください。ください。あなたの名前は何ですかあなたの名前は何ですか あなたの名前は何ですか私の名前は、です。私の名前は、です。私の名前は、です。気をつけて、気をつけて、気をつけて。英語が話せますか英語が話せますか 英語が話せますか私は少し日本語が話せます。私は少し日本語が話せます。私は少し日本語が話せます。私は日本語が話せません。私は 日本語が話せません。私は日本語が話せません。何歳ですか何歳ですか何歳ですか私は30歳です。私は30歳です。私は30歳です。 おめでとう、おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。わかりません。わかりません。わかりません。好きです。好きです。 好きです。好きではありません。好きではありません。好きではありません。本当ですか本当ですか本当ですかこれはどういう意味ですかこれはどういう意味ですかこれは どういう意味ですかこれはどのように発音しますかこれはどのように発音しますかこれはどのように発音しますか日本語で書いてくれますか日本語で書いてくれますか日本語で書いてくれますか その通りです。その通りです。その通りです。それは違います。それは違います。それは違います。を忘れないで。を忘れないで。を忘れないで。以前に。以前に。 以前にあとであとであとでまでまでまでここに住んでますかここに住んでますかここに住んでますかここが好きですか ここが好きですかここが好きですかここが大好きです。ここが大好きです。ここが大好きです。冗談です。冗談です。冗談です。日本は今回初めてです。 日本は今回初めてです。日本は今回初めてです。何時に始まりますか何時に始まりますか何時に始まりますか午前9時に始まります。午前9時に始まります。午前9時に始まります。 ここには英語を話せる人がいますかここには英語を話せる人がいますかここには英語を話せる人がいますか私はしてません。私はしてません。私はしてません。あなたの電話を借りてもいいですか あなたの電話を借りてもいいですかあなたの電話を借りてもいいですか緊急緊急緊急病院病院病院助けて助けて 助けて助けてくれませんか手伝ってくれませんか助けてくれませんか手伝ってくれませんか助けてくれませんか手伝ってくれませんか彼女は誰彼女は誰 彼女は誰彼は誰彼は誰彼は誰電話をしてもいいですか電話をしてもいいですか電話をしてもいいですか私はあなたを愛してます。 私はあなたを愛してます。私はあなたを愛してます。私はあなたが大好きです。私はあなたが大好きです。私はあなたが大好きです。結婚してますか 結婚してますか結婚してますか結婚してます。結婚してます。結婚してます。また、あなたに会いますかまた、あなたに会いますかまた、あなたに会いますか